Nah. Ama. Ama. Ama. hai Kuno. Hey. Hey. Tung tung tung tung tung tung. Ya Allah, nyusu. <laughs> nyusu sambil merawuh. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aduh, <laughs> kocak kacir dan nyusunya Jadi semalam nenek saya itu kayak orang mabuk Karena kebanyakan obat tidur Jam 8 saya kasih satu butir obat tidur tuh nggak mempan Lanjut jam setengah 12 saya kasih lagi satu Eh kok teler? Malah kayak gini dia nyusui bayi gede <laughs> nah itu jam 12 malam gitu uh, gimana orang mabuk kalian tahu kan orang mabuk what nggak berdaya gitu nggak ada tenaga lemes jadi saya sama keke itu gendong berdua ke kamar dan itu masih tetap meskipun mungkin kepalanya pusing kali ya ya secara gitu kan obat tidur kan uh, bisa membuat kita pusing dan ingin tidur gitu tapi otaknya deh itu masih ingat dengan kebiasaan buruknya kalau malam itu masih mau bangun tapi matanya itu tetap merem <laughs> lihat <laughs> ya Allah <laughs> dia matanya masih merem ama đây là hmm, boy ya disedot lagi matanya nggak mau melek tapi semalam saya itu yang nggak bisa tidur khawatir terjadi apa-apa gitu eh ternyata <laughs> dia masih baik-baik aja alhamdulillah tapi tapi jujur saya kapok nggak sih dia tidur terlalu banyak <laughs> iya copot copot tuh copot sih <laughs> karena apa ya hari apa itu dua hari dua malam nggak tidur oh padahal setiap malam dikasih dua butir obat tidur tapi miliknya cucunya nggak mempan dia nggak tidur terus eh, 8 itu pergi ke dokter ke ke rumah sakit lah kemarin itu ngambil obat tidur buat dia di kaise maksudnya di diambilin obat tidur gitulah <laughs> tong tong tong <laughs> ya Allah susunya nggak habis Alah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Hola, hola, hola, halikun. hey hey, Uh. Ya, setiap hari nenek itu sarapannya susu. Ya kadang kalau ada roti ya roti, tapi ya jarang sih anaknya beli roti. Jadi setiap hari sarapannya susu. Dan dia itu kayaknya benar-benar mumet deh sampai megang kepalanya. <laughs> pasangin sandalnya dulu sebenarnya saya tuh kasihan ya lihat orang tua seperti ini tapi kadang-kadang saya juga capek gitu kalau siang dia nggak tidur ya oke okay lah no problem nah, dia malam nggak tidur kalau misalkan nggak setiap hari nggak setiap malam dia nggak tidur gitu nggak apa-apa orang dia tuh setiap malam nggak tidur dan kemarin itu dua hari dua malam itu parah siang malam nggak tidur selama dua hari dua malam terus saya laporan sama majikan suruh bu ambilin obat tidur gitu oh Emma like no oh lihat matanya nggak mau buka dia Dua, <laughs> dia tuh masih merasa sakit aman ini bukannya sengaja dicewer ya bukannya sengaja disakitin enggak kalau kakek saya dulu suka kalau telinganya itu dipijit-pijit gini sakit-sakit gimana gitu ke kepala itu bisa agak ringan gitu ini waktu dipijit-pijit kayak gini ini memang terasa sakit tapi ke kepala itu e, nanti bisa enteng gitu oke nggak apa-apa ini dipijitin gak nggak apa-apa biar kepalanya agak enteng <laughs> dia merasa sakit oke sebelahnya ini nanti kepalanya bisa agak ringan gitu <laughs> kebanyakan obat tidur kasihan juga lihatnya <laughs> mbak mbak aku yuk pengen dipijitin mbak dan dia biasanya kalau nggak error dipijitin nggak pernah mau karena dia merasa pusing dan kayaknya merasa enak dipijitin dia diem misalnya nggak pernah mau dia dipijitin songkua ya mau mama songkua ya ubah hah <laughs> merasa sakit dia hula hula hula likun likun likun doho ahoba ah, ma มาดิคุณดูว่าว่าคิดจีปงอฮอฮอกงเวียเอ้ยกงเวียตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งต้งต้งติวฮอละดิคุณฮอว่าคือจีปงอฮอมาฮอ Oke teman-teman, uh, pesan s a y ะ kita harus lihat kondisi pasiennya kadang-kadang itu ada pasien yang kuat sama tidur satu sampai dua. tapi ternyata nenek saya ini kayaknya nggak nggak kuat kalau dua dua butir obat tidur tapi teman saya itu ada yang setiap malamnya itu dua butir obat tidur tergantung ya, tergantung dosisnya. Ada yang dosisnya rendah, tengah, dan ada yang sangat tinggi. Mungkin ini yang sangat tinggi atau gimana saya nggak ngerti karena obat tidur yang punya cucunya itu setiap malam dikasih dua, bit, uh, dua butir nggak mempan. Jadi intinya kita harus sabar ya. Karena kalau kayak gini tuh repot juga dia nggak bisa jalan. Saya juga repot mopong-mopong. Lebih baik dia error aja deh karena kalau dia error masih ada tenaga dia masih bisa jalan sendiri ke kamar mandi kalau kayak gini saya yang repot oke terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like komen dan share dan semoga kalian semua terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sementara biarkan dia tidur